Je te spoil la fin de notre histoire, je m'en vais. Au revoir. On a passé l'âge des filles volages, faut bien tourner la page. Si je pouvais décider, je te ferais oublier. stay. yeux, je rêve la haine malheureuse de ta peine. Si un beau jour je deviens honnête, ce ne sera pas dans ta tête. Et si je rencontre un jour le spectre que j'étais, sais-tu, toi, les mots qu'il me to le spectre que j'étais. Sais-tu, toi, les mots qu'il me dirait J'essaie de pas trop faire comme à la fin des Sinatra, ce genre... Hmm, hmm, hmm, ambiance, ambiance. Oui, c'est ça. <laughs>